Akizungumzia tukio hilo, mama mzazi wa marehemu aliyenusurika katika tukio la kuangukiwa na nyumba, Adija Eneliko, amesema mtoto wake Elizabeth Fabiano amekutwa na madhila ya kifo usiku alipokuwa amelala kwenye nyumba yao. Tukasikia nani ile nani upepo una una una una unazoa mpaka nani vumbi ya mchanga. Mwenyewe marehemu akasema, mm, mama, kuna nini? mbona ule upepo wa leo ni mkali. Basi tukaendelea na kulala. Tulivyolala kidogo, tukasikia bati likaanza kugonga matonye kwa nguvu, mpa mpa mpa. Yalivyo isha ya tatu, kumbe ilikuwa imebomoka, ukuta ukabomoka. Kumbe mwenzangu alikuwa amepata hatia, likamdondokea huko, likamvunja kila kitu mpaka mafigo maini ya ndani ndio maana mtoto amepata mauti. Kwa upande wao majirani wa mtaa wa Shanwe wanazungumzia tukio hilo lilivyotokea. Kwa majanga tuliyoyapata ni huyu dada kupoteza maisha kupitia ukuta uliombomokea, na tunawaombeni msaada utendeke kwa huyu mama, ajengewe nyumba aendelee kukaa hapa. Limetokea kwenye saa sita za usiku wakati mvua ilikuwa inanyesha. Ghafla ilikuwa kwenye majira ya saa tatu na nusu nisipokosea kuna mpwa wangu alikuja akasema, ah, si mjomba, tumekuja tumekuja kuangalia nyumba ambayo imeua nyumba imeua eh. Sasa nyumba gani? Wakasema nyumba hiyo hapa akina Jimu, akina Jimu eh. Wakasema hivi tunavyokuambia mjomba, Mavula amepoteza maisha. Mjumbe wa serikali ya mtaa wa Shanwe Lazaro Kakamba amethibitisha kutokea kwa kifo cha mwananchi wake ambacho amesema kifo hicho kimesababishwa na kuangukiwa na nyumba. Eliza Fabiano. Ikaonekana kwanza siku ya tukio alipangukiwa na nyumba, walimpeleka hospitali. Baada ya kumpeleka hospitali jana kufikia asubuhi akawa amefariki. Katika maelezo kuonekana, ikaonekana nyumba ndio iliyomwangukia wakiwa na mama yake. Kilichomuua huyo binti ni kupangukiwa na ukuta nyumba yao, ndio hii kama mnavyoiona, waandishi wa habari. Ah, Alex Ngereza, Star TV, Katavi.